Say началом этого видеоролика поставь лайк, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и приятного Подпишись на каналы моих друзей, ссылки в описании. Погнали! Всем привет! Сегодня вот такая у нас будет игрушка, называется Guns of Boom. Вот у меня дома сейчас Богдан находится. Yeah. <clears throat> Ссылка на его канал в описании. Ну, будет участников. Угу. Так, сейчас. Смотри, все, я уже на попубольне. Подожди, подожди. Подожди, меня грустит у меня. К вентиляцию. Почему? Ой, еще пока купишь. Сейчас ты мне. Короче, мой кейс будет через 4 часа 40 минут. Ты сюда? Так, господи, нифига, нифига. Вот, сюда. проблема, чтобы она не мешала. Которая сейчас... Которая... О, все, вот увидел вот привыч. Привыч. И что ты сейчас могу что Я могу что удать. Подожди. Так. Видишь. Ты понял бой, да? Да, бой. Все, я буду башить. Нормально, что смотрим, да? Чтобы ты делал. так удивила. Сейчас я мне будет все такое. Так, это очень, очень классно. Довольно-таки, довольно неплохо было. Так, это, о, вот, вот, вот. Где ты, где ты, где ты, где ты? Где ты? Это его ник. А, я вижу, где ты, там, где ты, где ты. Блин, меня сразу убили. Я не поняла, как их убить, я, я поняла. Меня убили. Я хочу, что я не буду использовать, потому что мне просто так бачить какие-то. Можно, можно э, тратить. Любимый плату лучше, что я Ой, блин, у меня ключичек Пацаны, так. Так, давайте зайдем. Готова больница, сейчас он скорее всего не живу. Так, давайте. Оставается. кругу. Мы пока выиграем на одно очко, я на первом месяце. Жора на последнем. Да, да потому что я, я даже сейчас не играю. Да, я как не играю, у меня там лагает сильно. Я не сильно, там короче, не купить, купить. Одна просто играет, ты пойди такая, такая. Ты с такой брызгалкой снимаешь? А ты что такое сейчас? А, чисту? Угу. А я снимаю по... Это не точно, но... Не, может, не точно, не очень точно. Да, блин. я тоже могу строить снаряды? Понятно. Брать. О, ну такая оружка клево упала. Все. Ай, казалось, нормально. И не убили. Ну мы пока... Снайпер какая-то. Мы пока проиграем, а тут неплохо. потому что... Что они меня стреляют? Наши, наши стреляют в меня. Чем пожалуй, то что надо не успел попасть и все. И он, и он говорит, так вот. Со мной. Ты меня с резака убил вампира уже убрали кучу. Мне было уже У тебя где, кстати, камера находится? Вот. Вот? Да. Где, где, где, покажи. Вот, а у меня, блин, она внизу. Ну, у него было удобно, понял? Там, там, там, не, я про свою камеру говорю, потому что она у меня внизу находится неудобно. Это, это похоже, кстати, на CSGO он дает. Да, Артему, например, нравится. А, а у него, ему нравится вот это, как его, Кличка Лупс. Кстати, кстати, это прикольно, что мне так быстро лайки набираются на видео. У тебя когда бой нач... У тебя уже тоже бой закончился? Все, Все закончилось. Да, мы, к сожалению, мы проиграли. Я, по-моему, вот на первом месте. Или нет, не на втором. Да, я, я на первом месте. Ну, ну на последнем. Ну, ну. да, ты на первом, я на последнем. Так, ну, давай еще раз бой. домой? Ты же пацан. Давай на этом будем заканчивать. Кстати, давай еще один посылаем. Ладно, давай еще один бой и все. И идем на улицу. Да, пойдем на улицу. Снимем блог. Может быть, снимем Давай. Ну, посмотрим. И Франсуа смонтируем. Ну, это видео и снимем блог. Это быстро Франсуа. что-то мы придумаем, да, да, потому что уже влогов давно не было на блоге, кто снимать. У нас есть новые Потому что одни... Условия. Потому что Одни звуком летсплея и все, как будто бы накатился за дрота. Так и есть. <laughs> Короче, если на видео наберется 5 лайков и... А у меня они... То я выпущу еще одну серию по Гасу Бум, может быть, тоже не сезон. Сам, давай, давай, давай 10 лайков конец. И так неделю 5 их набрался, 10 слишком. Ты что, 5 у меня наберется за 3 часа. Ну, у меня пока 5 еще нет у меня видео, то есть, когда вы это уже смотрите, у нас уже есть. Кстати, Артем, я знаю, что ты это видео смотришь. Я надеюсь, выйдет твоя любимая. Кто, Артем? Да, Критиколос. Я тоже с э, может быть, серию. Так сейчас с Гансом хожу. Ой, блин нож взял, засунул. Пацан, меня взял, нож засунул. Гранату, нахуй гранату, бам! Блин, ну, я компьютера. Я бы затерялся, но я килки, я бережу. А я почему так не бережу? Я сюда тратил, и на каких уровнях не сильно. Это 4 минуты. 3.32, 3.30. Да. 3.20. А что, есть там мочек? Мне что ли перезапустить телефон или что мне сделать? Ну да, надо перезапустить, потому что я перезапускаю постоянно. Отлично у меня. О-о-о-о-о! Подобрать. Блин. Ну, серьезно, потому что тут э, автоматическая стрельба. Кстати, да, это очень удобно. Мешает. правильно звучит привет, привет. Ну мы пока выиграем, это классно. Да, кстати, мы выиграем. Наш, нас 185, их 145. Да, еще у нас немножко больше очков. Сотни 50. Ух, какая ушка топовая. Подобрать. Что не буйва попался? Некуда пулемет. Блин, слишком крутой какой-то обычный резак попадается, а, а, а, вампир. Он уже всех что убили, да, наверное. Слишком... Если всех убили, но я на втором месте, это... Я на каком? Ты сейчас даже не знаю, ты на последнем. Интересно, я, я с вчерашнего дня играю в эту игру, я не знаю, просто... Это я очень много в нее играю. Особенно в школе, когда у нас есть халявный интернет. Два мышка, так само, как я. Да. Сейчас исцелится. От кого ж победили многие? Может мы читер? Чем ты моего Чем ты моего Мы читеры. Меня с вампира убили. А меня пока еще... Я пока еще живу. Гранату. Отлично. А съемка уже идет. 11 минут она уже идет съемка. Да? А у тебя? Блин, гранаты такие. Не знаю, не хочу гранаты тратить. кнопка гранаты. У меня кнопка не, уз... не возле гранаты. Опа, один один попался. Тихо, там один попал, да? Ничего себе, сколько там попало. Ладно, пацаны, на этом будем заканчивать. Сегодня еще будет какой-то влог. Всем удачи. Всем пока-пока.